पे भाग रहे थे अरे भाई दो नंबर मार दे अरे मेरे को मत मार एनिमी को मार ये मेरे को मार रहा है एक नंबर